Volk und unser Land kommen. Gib uns die Bereitschaft und die Kraft, das in die Tat umzusetzen, was dein Sohn Jesus Christus uns vorgelebt hat. So bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, gib den Opfern von Gewalt und allen unseren verstorbenen Landsleuten die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen Herr, lass sie ruhen in deinem Frieden. Amen. Amen. Thank you.